Sirih belipat, sirih pinang, sirih lari, pulang mencara. Pemanis kata, pem... Manis kata, selamat datang awal bismillah pembuka bercara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke web bina kebun bandar Seri 6 Kenali dan Kawas Serangga Cara Siap 1 yang bersiaran langsung di Facebook Microbe untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan dari siri-siri webinar yang telah berlangsung pada 12 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan dari panel-panel berperamai yang boleh anda setai. Suka saya ingatkan kepada suka saya ingatkan kepada para hadir anda digalakkan untuk berkongsi di siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum web yang ini bermula, saya ingin beritahu bahawa bagi din borang ECJ dan maklum balas akan diberikan sebas 30 minit program ini bermula. Di mana anda boleh jabati di ruangan komen pada seri ke-6, para hadiah dapat mengenali dan mengetahui cara-cara untuk mengawal serangga dengan cara yang sihat. Perkongsian seri ke-6 ini akan dibuat oleh Dr. Syahari bin Jamian. Bak kata patah tak kenal maka tak cinta. Saya akan menceritakan sedikit data belakang panel kita pada hari ini. Dr. Syahari bin Jamian merupakan pensyarah kanan di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia dan kepakaran dan kepakaran beliau ada dalam di bidang etimologi. Pada pagi ini, beliau akan berkongsi tentang kenali dan kawal serangga cara hidup, cara sihat satu, tanpa melengahkan masa lagi dipersediakan. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hmm, dan selamat pagi. Uh, pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengurusi Majlis, uh, Cik Farah Wahida, yang merupakan pelajar Bachelor Science Horticulture. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sahbihi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah uh, pada pagi ini kita dapat bersiaran di rancangan uh, siri webinar kebun bandar uh, uh, dengan tajuk kenali dan kawal serangga cara sehat satu. Uh, maksud sehat satu tu maksudnya ada akan ada siri sehat dua lah eh. so saya akan cover untuk sehat satu dan siri sehat dua tu lagi lagi lagi seronok lah lagi sehat eh. so maksudnya rancangan ini dia tidak habis di sini saja tapi dia akan bersambung dengan siri yang akan datang. Jadi <clears throat> Alhamdulillah uh, saya berterima kasih kepada Jabatan uh, Sains Tanaman yang menganjurkan webinar uh, kebun bandar ini satu inisiatif yang terbaiklah eh, untuk semua dan juga dengan anjuran bersama uh, kelab uh, Bachelor Sains Horticulture dan juga kelab Bachelor Sains Pertanian. Eh. Okey, uh, sebelum uh, saya pergi lebih lanjut lagi, uh, saya memperkenalkan diri saya lah eh. Uh, nama saya Syari Jamian. Uh, orang panggil saya cikgu lah eh. Cikgu Syari. Lebih mudah, lebih mesra lah eh. Jadi tuan-tuan perempuan uh, jumpa saya panggil saya cikgu je lah, eh. Dan saya adalah graduate daripada Universiti Putaran Malaysia juga dalam bidang Diploma Pertanian dan Bachelor Sains Bioindustri. Uh, sebelum saya uh, bekerja sebentar di di MPOB, uh, dan jodoh saya di MPOB tak panjang uh, saya kembali ke UPM uh, ah, dan menjawat jawatan sebagai tutor eh, dan saya sambung uh, di peringkat master uh, dalam bidang zoologi di Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum saya melanjutkan pelajaran ke peringkat uh, Dr. Fasafah di UPM dan saya dilantik sebagai pensyarah kanan pada tahun 2017 eh, di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Menteri Pertanian Universiti Putra Malaysia. Ha, itu sedikit lah mengenai diri saya. Eh. Okey, uh, boleh ke slide seterusnya next? Okey, uh, sebelum saya bercerita lah lebih panjang mengenai apa, panjang pendek mengenai apa uh, kawal serangga tu, kita kita berkenalan dululah pertanian bandar ni. Eh. Kedutaan yang mandar ni. So, dia bermula di Malaysia dan diperkenalkan secara meluas pada tahun 2014 eh. dan ia adalah uh, inisiatif yang diberikan uh, oleh Jabatan uh, Jabatan Pertanian lah, eh, Jabatan Pertanian Malaysia. Dan pada tahun berkenaan, seramai uh, 63,000 penduduk uh, di Malaysia telah uh, apa, mengusahakan uh, pertanian bandar ni. Eh. Dan sebenarnya pertanian bandar ni digun, uh, di di apa diwujudkan adalah untuk meringankan kos sara hidup eh kos sara hidup maksudnya uh, kita boleh tanam sendiri sayur dan kita boleh harvest uh, kita boleh uh, buat makanan lah kan uh, tanpa perlu kita membelilah eh uh, itu sebenarnya konsep dia lah eh dan dia adalah dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan uh, ada juga yang dijalankan di komuniti ataupun di institusi-institusi institusi, Ah, kerajaan dan juga di uh, apa di Malaysia ni lah eh. Dan fakta yang menarik adalah penduduk di dunia ini seramai 250 juta orang hidup dalam kelaparan eh. Uh, so kita kena kena maklum lah benda tu eh. Sebabnya ialah ramai uh, apa manusia yang tidak tidak cukup makan eh. Tapi di Malaysia ni dia lain sikit. Kita lebih makan kan. Okay next. Uh, ah, itu adalah gambar anak saya lah sama saya mengusahakan pertanian bandar lah di rumah. Eh. Ya, itu pun uh, saya kami start tahun dua, tahun lepas lah kan sejak PKP. Uh, ah, so kami uh, membuat pertanian bandar lah. Okey, uh, apa itu takrifan pertanian bandar? Hmm? Takrifan dia yang pertama uh, menurut UN, UNDP adalah aktiviti, aktiviti yang menghasil, uh, memproses dan memasarkan makanan dan produk pertanian di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar dengan menggunakan kaedah pengeluaran intensif, menggunakan sumber, uh, sumber asli dan sisa buangan bandar untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan ternakan. Uh, itu menurut uh, menurut UNDP. Eh. Uh, manakala tahun 2000 pula, pertanian bandar ini dia, dia dijadikan sebagai penanaman, uh, pemprosesan dan juga pengedaran makanan dan produk-produk lain melalui penanaman dan peternakan secara intensif di dalam bandar dan di sekitarnya. Eh. Dan juga uh, tahun 2014 kita spesifikkan lagi pertanian bandar tu. Dia menjadikan pertanian bandar dan pertanian bandar ini dia menyediakan produk makanan dari pelbagai jenis tanaman yang berbeza seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan juga haiwan ternakan seperti ayam, lembu, kambing dan uh, dan seumpama dengannya. Eh. Uh, tak adalah orang beli harimau kan? Uh, tak ada. Uh, maksudnya tak adalah orang beli singa untuk di pertanian bandar. Eh. So tanian <clears throat> bandar ni dia uh, dia uh, menanam tanaman yang uh, boleh ditanam dan juga dia memelihara uh, haiwan haiwan yang kecil lah eh. Ha, itu maksud masuk tanian bandar eh. Kalau tuan-tuan beli singa, tuan-tuan beli harimau, itu bukan pertanian bandar namanya. Itu namanya zoo eh. Namanya zoo. Okey. Uh, boleh test uh, seterusnya? Okey, ini adalah objektif yang diperkenalkan untuk pertanian bandar. Eh. Oh, saya saya banyak pula saya punya introduction. Kan pada hari ni kan, uh, ha, ialah pagi-pagi ni kan, kita kena kena refresh kan. Uh, pukul 9 pagi lah kan, hari Sabtu pula kan kita bersiaran ni. Uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena itulah segar kan, uh, segar. Biasa kalau kelas pukul 9 pagi ni, sudah-sudah ni saya faham lah kan. Lagi-lagi kalau online ni, dia orang buka kamera, dia orang tak buka kamera, uh, tinggal macam tu je kan. Jadi saya Okey, Alhamdulillah lah. Uh, saya terima kasih kepada uh, pihak penganjur kerana menyediakan platform ni untuk kita sama-sama mengenali uh, pertanian bandar tu sendirilah. Eh. Uh, walaupun uh, apa dia jalankan secara live tapi kita boleh tengok Facebook nanti eh. tengok ulang-ulang kali. Okey, ini adalah objektif pertanian bandar. Yang pertama kita nak galakkan penduduk, eh, galakkan masyarakat kita untuk menanam dan keluarkan sendiri bahan makanan untuk dia menampung keperluan harian ah dan juga mengurangkan kos sara hidup eh. Tuan-tuan puan-puan tahu kan kalau kita tanam sendiri sayur tu dan kita harvest tu kan dapat kurangkan kos kan? Ha, sebab ada orang dia akan menyediakan kos untuk uh, membeli uh, lebih banyak kan. Ha, so kalau kita tanam sendiri kita nak makan je kita boleh harvest sendiri kan. Uh, seperti kangkung kan. Uh, tuan-tuan tanam kangkung Ah, bila dah tanam, nak harvest, jangan cabut dengan akar dia sekali. Kita potong saja bahagian, bahagian batang dia kan. So, dalam seminggu lagi dia akan tumbuh balik. Ha, itu maksudnya kita menanam dan mengeluarkan tanaman sendiri. Eh. Atau tanam apa, tauge kan. Ha, tauge pun senang. Apa? Uh, kita apa belikan uh, kacang hijau. Kita rendam. kita biarkan dia akan uh, akan uh, akan apa keluarkan hasil lah. Eh. Ha, maksudnya semudah itu sebenarnya pertanian, pertanian bandar ni. Eh. Yang kedua, dia menambahkan pendapatan sampingan uh, eh, komuniti bandar melalui lebihan pengeluaran hasil tanah pertanian. Ini dibuktikan di saya pernah pergi di satu uh, eh, apartmen iaitu Slipper List, Slipper List 2. Mereka bukan sahaja uh, dapat mengurangkan kos sara hidup, mereka dapat menjana pendapatan. Eh. Uh, tuan-tuan, puan-puan boleh tengok uh, di uh, di akhbar eh mereka menjalankan uh, aktiviti penjualan eh hasil pertanian yang mereka usahakan. Uh, mereka tu duduk rumah apartment je. Ha. Macam mana uh, tuan-tuan dan puan yang duduk di banglo kan, duduk di taman kan, uh, di tanah luas tu takkan nak tengok je tanah tu kan. Uh, tak jadi apa kan. Uh, jadi kita kena usahakan. Okey, yang ketiga adalah menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan security makanan negara. Eh. Dan yang keempat adalah memupuk kesedaran dan minat terhadap kepentingan pertanian sebagai penyumbang terus kepada kesejahteraan serta keceriaan persekitaran komuniti bandar. Ha, so, kena kena pupuk semangat lah apa dan juga minat. Ha, yang penting, yang penting minat tu kan. Ya, duit, apa, tenaga itu datang kemudian. Eh. Minat tu yang penting. Okay, next. Okey, ini artikel yang saya pernah keluarkan eh? tahun 2020 kan. Tahun ni adalah tahun PKP. Uh, ah, diterbitkan pada 4 Mei iaitu segerakan pertanian bandar semasa PKP. Uh, ah, ni dah PKP dah tak ada, PKPP tak ada, PKPB dah tak ada. Sekarang kita jadi fasa, fasa endemik. Eh? Ha, ah, fasa endemik tu pun menarik juga. Nanti saya, itulah, kita boleh usahakan untuk kita keluarkan artikel yang yang lain. Ha, ni boleh baca lah. Tuan-tuan dan puan boleh type saja uh, tajuk tu. Ha, boleh boleh dapat ha, artikel ni. Kemudian, next. Okey, uh, kita lihat. Uh, ini adalah kebun bandar yang saya katakan tadi di Perumahan Awam Sri Perlis 2, Kuala Lumpur. Bandar Kuala Lumpur. Uh, tuan-tuan jangan uh, jangan tak sangka eh. Dekat Kuala Lumpur pun mereka boleh buat pertanian bandar kan. Kita nampak bangunan di tinggi-tinggi sana kan. Kita ingatkan tak ada pertanian bandar. Tapi mereka mengusahakan pertanian bandar dengan cara yang sistematik, eh, dengan tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian, daripada universiti uh, untuk mereka melakukan pertanian bandar. Eh. Okay, ini mereka tanam pokok terung ni. Eh. Uh, mereka diajar ilmu-ilmu macam mana nak menanam dan juga meng- menguruskan uh, uh, pokok terung. Eh. Uh, next. Ah ini daripada menteri eh. Ah, menteri juga dia malukan apa rakyat digalak ceburi pertanian bandar. Ha, maksudnya ada peruntukan eh. Ada peruntukan di peringkat Jabatan Pertanian untuk uh, rakyat menceburi bidang pertanian bandar. Okey. Next. Ah, jam. Ah ini juga uh, akbar yang menyatakan bahawa program pertanian bandar dapat sambutan yang menggalakkan. Ha, jadi bukan sahaja di di apa di Kuala Lumpur, gambar ini adalah di di Pahang tak salah saya kan. Ha, di Pahang. Kuantan Pahang. Eh? maksudnya lawatan dan juga ha, komuniti uh, yang yang sudah uh, berjaya uh, melaksanakan pertanian bandar. Okay, next. Okay, uh, dalam uh, pertanian bandar ni, kita ada beberapa pilihan lah, pilihan tanaman eh. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa uh, apa tanaman yang kita, sesuai kita nak tanam kan. Ha. Yalah sebab apa saya terangkan tanaman ni sebab dengan tanaman ni lah kita tahu serangga eh. Ha. Sebab kan saya cerita serangga-serangga-serangga sedangkan you, uh, kita tak tanam tanaman ni kan. Ha. So kita kena tahu lah eh tanaman apa yang kita tanam dan ada, apa serangga yang ada di tanaman kita. Okey, saya pun select beberapa uh, tanaman yang biasa kita tanam di di kebun bandar kita lah. Iaitu sayur-sayuran jenis berdaun eh, iaitu kangkung, sawi dan juga bayam eh. Itu yang saya katakan itu kangkung. Kalau kita uh, uh bayam bayam pun sama. Kalau kita harvest kita boleh kita boleh potong saja bahagian pangkal dia. Lepas tu dia akan tumbuh eh kalau kita lihat uh, kangkung bayam ni macam tak ada serangga kan uh, tapi dia ada serangga dia uh, serangga dia nanti kita akan cerita uh, di bahagian yang akan datang okey uh, yang kedua pilihan yang kedua kita lihat pilihan yang kedua adalah sayur-sayuran jenis buah-buahan iaitu buah-buahan apa jenis cili jenis terung jenis tomato eh uh, tomato kita boleh tanam di tanah rendah kan tanah rendah uh, jadi saya masa PKP tu Alhamdulillah lah boleh berjaya menanam uh, tomato. Uh, tapi satu cycle je lah kan. Uh, sebab saya buat tanaman uh, tanpa racun. So tahun kedua tu saya nak tanam lagi dia dah jadi banyak serangga datang kan. Uh, so saya stop lah tanam tomato. Uh, so uh, cili eh terutamanya cili dia banyak serangga yang hinggap eh yang hinggap yang makan eh dia makan uh, tanam tanaman uh, cili itu sendiri dan juga begitu juga dengan terung uh, ini semua kita, kita boleh laksanakan sendiri di di balkoni rumah kan di kawasan-kawasan lapang eh. Okey, pilihan yang ketiga kita adalah kita lihat. Pilihan kita ketiga adalah jenis um, herba eh, jenis herba ataupun ulam-ulaman eh. Ha, kita panggil uh, sekarang ni uh, viral eh menggunakan bayam Brazil eh. Ha, saya pun tak tahu mana dapat kata Brazil tu. Mungkin uh, bayam ni dibawa dari Brazil lah kan. Ha, itu kena tanya pakar-pakar tu lah pakar botani eh. Yang keduanya ulam raja, ha, ulam raja dan juga raja pun saya tahu mungkin orang raja-raja dulu suka makan udang. Dia nama dia ulam raja kan. Yang ketiga yang ketiga tu gambar apa kan? Gambar, gambar uh, bu, apa? tinggi burung. Ha, tingit burung. Ha, itu pun sama juga kan. Tu dah nama Melayu ni dia unik sikit kan. Ha, kita panggil dia dengan bermacam-macam nama. Ha. Walaupun uh, dia adalah herba, tetapi dia juga mempunyai serangga perosak ada. eh. Okey. Next. Okey, pilihan yang keempat tanaman jenis sayur-sayuran kekacang eh ataupun jenis kacang iaitu jenis kacang rinik ke ataupun jenis kacang botol. Kacang rinik ni adalah kacang panjang uh, dipanggil uh, hybrid eh hybrid. Uh, dia punya biji benih boleh beli di Mardi eh di Mardi sedang dia ada jual di kedai-kedai pun dah banyak jual lah eh ha, maksudnya kacang ni tak perlukan um, sokongan dia adalah jenis rene eh ha. dan dan juga uh, uh, kacang botol ni memang tumbuh banyak lah kan ha, kemudah kita nak tanam eh kita buatkan pagar dia boleh tumbuh saja eh dan juga dia pun mempunyai serangga yang tersendiri eh serangga yang tersendiri Okey, seterusnya. Pilihan yang kelima adalah tanaman jenis herba. Eh? Jenis herba iaitu tanaman serai, misai kucing dan juga limau. Eh? Okey, tanaman yang kelima ni, ni adalah jenis tanaman uh, repellent kita panggil. Eh? Repellent ataupun tanaman uh, kita menghalau serangga. Eh? Uh, ini tanaman ni pun kita boleh tanam di di bahagian-bahagian uh, bahagian-bahagian border untuk kita mengelakkan serangga eh. Ha, cuma ah, apa memang tak ah, serangga memang pokok limau sebenarnya ada perosak dia sendiri tapi ah, apa dia juga mengeluarkan uh, volatile compound yang menyebabkan ada serangga lain yang tidak suka pada pokok limau eh. Okay next. Okay, uh, ini projek-projek uh, yang dijalankan eh dijalankan uh, di sekitar uh, uh, di sekitar kita eh iaitu aktiviti tanam bandar ni kita boleh boleh lakukan di perumahan individu di kawasan komuniti eh ataupun di institusi lah eh perumahan individu, individu tu biasanya uh, kadang-kadang di di apa pinggir pinggir bandar kan pinggir bandar mereka ada tanah tanah uh, di rumah mereka lah di rumah rumah masing-masing mereka tanam tanaman di di dalam pasu kan dalam pasu ada yang buat hidroponik kan uh, mereka ada juga uh, di peringkat komuniti uh, biasanya di uh, di perumahan apartment lah eh? apartment kondominium kan mereka disediakan tanah oleh apa pihak uh, uh, pihak swasta untuk kita menanam eh uh, Ah, dan juga di institusi banyaklah kan di, di syarikat-syarikat di uh, syarikat swasta di pejabat-pejabat kerajaan kan di sekolah ha, dan sekolah pun sekarang pun uh, ah, top lah kan uh, banyak mereka mengusahakan kawasan-kawasan lapang dia, mereka daripada kawasan tu bersemak kan uh, di, dinaiki oleh lalang dan rumput rampai rumput rumpai baik dia uh, mereka usahakan dengan uh, aktiviti pertanian bandar eh. okey next Ha, ini kata pepatah lah eh. Ha, ah, kusangka cili atas pematang, rupanya durian tajam berduri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ha, ni kata-kata ni adalah bermulanya lah saya punya webinar pada hari ini. Iaitu dalam rancangan ha, cikgu tanya, cikgu jawab. Eh. Ha, cikgu tanya, cikgu jawab. Sebab ni rancangan walaupun live tapi ha, kamu tak boleh tanya contact lah eh. Ha, kamu kena tanya dalam melalui moderator nanti. Okay, next. Okay, tadi tu 20 minit awal tu eh, mm, apa bagi itulah introduction je lah kan. Ha, tu bawa introduction. Ha, introduction 20 minit. Uh, ancangan kita ni 10 minit je. Eh. Ha, okay. Uh, ini adalah penyebab-penyebab utama uh, kerosakan yang berlaku di kubur bandar kita. Eh. Kita kena maklumlah. Eh. Ha, kita kadang ni kita suka tanam je kan tanam cili tanam terung tanam kacang kan tapi tak dapat hasil kan ha, kita tengok kenapa lah tak dapat kan? orang lain buat okey je kan bila datang kita buat tak okey kan ha, so kita kena tahulah kita kena kenal dulu dengan uh, penyebab-penyebab kerosakan eh. banyak eh kalau tuan-tuan puan-puan, adik kakak, uh, kalau ada datuk-datuk di sini, Tan Sri, uh, saya bahasakan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Eh. Uh, saya sebab apa lebih mudah, lebih mesra kita untuk kita teruskan rancangan ini ya. Eh. Oh, sebelum tu saya lupa pula. Minta maaf lah saya bersiaran di Hotel Semerah di Johor ni lah. Eh. Sebab semalam saya bawa program dengan orang kampung. Dan kita ber, bercakap dengan dia orang ni satu jam. Dia orang kata baru setengah jam. Itu ah, ha, apa maksudnya tuan-tuan? Ha, tuan-tuan fikirlah sendiri. Eh. Ha, dan petang, petang semalam pun ada slot dengan mereka untuk uh, mengendalikan uh, lebah madu peludut eh. Kita buat lawatan komuniti lah eh. So hari ni saya tak sempat nak balik. Saya bersiaran di di Semerah, uh, Hotel Semerah di Pontian ya. Okey, itu selingan je lah kan. Okay, kita teruskan lagi. Uh, prosak. Prosak dia ada dua jenis. Eh, dah, ada ubah lah. Nanti ni. Belum habis lagi, belum habis. Okey, prosak yang pertama adalah jenis-jenis serangga dan juga adalah jenis haiwan. Eh jenis-jenis serangga ni uh, saya akan cover pada hari ini eh. Haiwan tu nanti uh, ah, siri siri akan datang dia akan panggil pakar haiwan dia lah eh. pakar haiwan ataupun perosak blade eh macam tikus uh, lagi apa uh, gajah gajah pun ada tau uh, perosak uh, <clears throat> ataupun apa balik bayar kan uh, sebut pun uh, malu kan babi kan monyet uh, itu ada jenis haiwan eh. Ah, dan juga uh, penyebab kerosakan ni boleh disebabkan oleh penyakit ha? uh, penyakit pun banyak ada jenis kulat jenis bakteria jenis virus dan juga jenis nematod eh? Ya. kalau tuan-tuan nampak gambar saya tu tuan-tuan perempuan nampak yang atas tu itu adalah jenis nematod eh? Ya. Uh, nematod yang menyerang pada bahagian akar pokok uh, kita tak nampak benda tu bila kita dah keluarkan dia adalah nematod. Nah, itu saya ambil kat ladang saya sendiri lah. Eh. Kan. Sekali ternak nematod sekarang ni untuk pengajaran eh untuk pengajaran saya tak hapuskan ni, nematod tu yang kedua tu uh, ulat uh, kita panggil ulat lah senang kan uh, bahasa kampung kan ataupun lawa lah bahasa universitinya lawa kan bahasa kampungnya ulat eh bawah tu pun gambar ulat <laughs> dan yang akhir sekali tu ada gambar moth eh gambar moth ataupun uh, nak dekat ramai mu kupu-kupu uh, boleh lah eh ramai mu kupu next uh, mana technical Eh, dah selang dah. Okey, ini uh, antara ah, ancaman-ancaman uh, rosak tanaman eh. Rosak tanaman uh, kita lihat gambar tu ada jenis uh, dia adalah ada jenis-jenis dari segi belalang, jenis lalat buah, tu lalat putih kan, ada jenis ulat uh, ataupun ada jenis uh, dari dari uh, ada ikut peringkat lah kan eh? Ha, ikut peringkat ada peringkat lava ada peringkat uh, nimfa ada peringkat dewasa eh untuk serangga ni tuan-tuan puan dia ada dua jenis peringkat hidup eh ha, itu kena lah. eh ha, yang pertama adalah uh, metamorfosis lengkap yang kedua metamorfosis tidak lengkap ha, dalam surat saya tak ada ni ha, jadi tuan-tuan puan-puan boleh tulis lah, kena tulis eh yang metamorfosis tidak lengkap dia mempunyai tiga kitar hidup yang pertama peringkat telur yang kedua peringkat nimfa, peringkat tiga adalah peringkat dewasa eh. So peringkat yang merosakkan dia adalah pada peringkat nimfa dan juga dewasa. Contoh dia seperti ha, seperti itulah seperti belalang tu eh. Ha, belalang tu adalah jenis ha, apa kita hidup tidak lengkap. Atau yang pertama telur, yang kedua lava, yang ketiga nimfa, ataupun eh nifa no no nah, apa pupa ataupun kita panggil kepompong dan yang keempat adalah peringkat dewasa. So peringkat yang merosakkan tanaman kita ni adalah pada peringkat lava ataupun kita panggil ulat dan juga peringkat uh, dewasa ada tak? Ha, kita tengok nanti. Ha, kita tengok nanti. Itu persoalan dia kan? Okay next. Okay saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa lokasi serangga berada di semua bahagian tanaman. Eh? Itu kena maklum. Eh? Cumanya ah, serangga-serangga ni bergantung pada jenis-jenis tanaman lah. Ini cuma saya nak menggambarkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa di semua peringkat peringkat uh, hidup tanaman ni dia ada serangga dia eh? ada serangga dia. Ha. Okey yang pertama peringkat pucuk, ada ada yang makan daun, ada juga serangga yang makan stem kan? kalau tanaman kita ni jenis tanaman berbuah, okey, macam buah cili ni, ada serangga peringkat buah kan, ada peringkat ada serangga makan dahan kan dan juga pada peringkat akar. Peringkat akar pun ada serangga yang datang untuk makan kan. Cumanya kalau peringkat akar ni kita tak nampak sangat lah kan. Tiba-tiba je kita tengok pokok kita dah layu kering, baru kita tahu pokok kita ni ada ada perosak. Okey, next. Okey, kita perhatikan satu-satu eh. Ha, satu-satu jenis-jenis perosa eh. Sebelum kita nak kawal kan. Kalau saya cerita ni terus kawal serangga, tuan-tuan pun pening dia kan. Eh, apa ni tiba-tiba dia kawal kan. So saya kena cerita dulu uh, peringkat tanaman kan. Apa itu uh, percayaan bandar. Ha, sebelum kita masuk pada serangga eh. Ha, so kita kena step by step lah eh. Ha, baru kita faham jalan ke, jalan cerita kita kan. Macam you all lah tengok cerita Hindi ke cerita Korea kan. Tiba-tiba tengok oh, heroin dah menang. Hero dengan heroin dah kahwin kan. Ha, so tak tahu jalan cerita pun tak seronok lah kan. Ha, so tak jadi cerita. Hmm, macam cerita saya ni ha, tu apa ha, tapi sebenarnya jadi sehat tu apa kita kena tahu sebelumnya kan ha. Okey, yang pertamanya lalat putih. Eh. Lalat putih ataupun denisia tabaci. Serangga ni selalunya dia akan ah, duduk di bawah bawah daun pokok. Kan? Kita tak nampak. Tak nampak lah. Kita tak nampak. Tiba-tiba je, bukan tak nampak. Lah, nampak. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak lah kan. Ah, kalau kita tak tak apa tak teliti tak nampak lah. Okey serangga ni terlalu kecil. Lebih kurang uh, mata pen tu uh, belakang uh, depan mata pen. Uh, itulah dia punya saiz serangga ni eh. So uh, belah kanan tu adalah saya buat tu lah buat pemeriksaan uh, ah, dia satu komuniti panggil saya. Uh, dia punya ladang cili eh, ladang cili. Dia dah tanam lebih kurang 3,800 polybag. Eh. Dia kata dia ada masalah pokok cili lah kan. Saya pergi-pergi-pergi, saya baru sampai la, lorong yang pertama, saya <laughs> tengok dia punya lalat putih dia, uh, prosak ni pun meriah sekali. Eh. Sangat meriah kan. Eh. So saya cakap uh, tiada jalan lain selain kita membuang semua pokok. Sebab apa? Sebab lalat lalat buah, eh lalat buah pula. Lalat putih ni dia membawa virus. Kalau tuan-tuan tuan-puan nampak di sebelah kiri tanaman tu dia dah terkena virus. So kalau dah terkena virus, jawapan dia adalah kita kena musnahkan sahaja eh. Sebabnya pokok tu dah tak boleh nak menghasilkan tanaman secara optimum. Ha? kalau dia boleh survive pun dia boleh uh, boleh menghasilkan boleh menghasilkan buah tapi uh, kecil lah ha? kecil ataupun tidak memenuhi saran eh. so kesian lah pada petani ni kan dah 3000 dia dah belanjakan duit dah banyak tapi dia tak boleh nak kereta bahagian uh, lalat putih itu yang pentingnya kita kena tahu eh uh, apa itu serangga lalat putih eh uh, okay next Yang kedua adalah jenis aphid, eh? aphid glossy, Ha, ni aphid glossy dia ada uh, warna hitam eh, yang gelap tu. Ha, ni juga perosak utama rosak utama uh, pada tanaman cili lah. Eh. Cili jenis kekacang. Eh. Ada ha, pun banyak eh, di bawah daun. Eh. Next. Okay, seperti yang saya katakan tadi, uh, ah, jenis-jenis aphid, uh, trips ada ataupun lalat putih tadi tu dia akan membawa virus, eh. Tuan-tuan pun tahu kan virus kan? Macam virus COVID, virus COVID kita ni yang menyerang manusia kan, yang menjadi pandemik pada pada pada seluruh dunia. Kita tak ada ubat kan? Virus tak ada ubat. So, uh, kalau COVID tu dia pun tak bagi ubat kan? Dia bagi kita vaksin kan ha, untuk mencegah saja. Ha, macam pokok takkan kita nak bagi vaksin kan ha, so maksudnya kita kena cegah dahulu uh, apa kehadiran serangga-serangga yang membawa virus itu kan so cara-cara nak nak nak apa nak mencegah tu nanti kita akan cerita di slide slide yang akan datang lah ha. so yang ketiga adalah lalat buah eh. lalat buah ataupun kita panggil dia dengan nama Bactosera eh. Bactosera dia menyerang pada Ah, pokok cili lah, ah, pokok cili uh, dan kebanyakannya pada pokok buah-buahan lah eh. macam pokok mangga, pokok buah betik kan uh, uh, dia akan makan buah uh, pada tanaman kita lah eh. dengan cara dia menyuntik, dia meninggalkan telur dan juga lava dia akan korek pada bahagian bahagian pokok cili eh. Okay, ini memang proses pertama lah eh, untuk buah uh, untuk uh, kita punya buah-buahan lah eh, dalam buah. Okey, kemudian uh, ni trips untuk trips yang saya katakan tadi uh, iaitu uh, perosak juga perosak yang boleh uh, boleh menyebabkan uh, pokok kita terkena virus lah eh. Uh, dia memang serangkai eh. kutu trips uh, apa tadi efid, uh, lalat buah eh. dia semua itu adalah uh, serangga-serangga yang um, boleh menyebabkan pokok kita terkena virus eh kena virus. Ha. So kalau kita lihat tu gambar aja tu pokok tu dah berkerekod eh dah berkerekod dan memang virus banyaklah kat situ kan. So kita sedih lah kan tengok kalau kita tak kawal so memang habislah eh. Okay next. Ini pun sama iaitu hama eh ha, uh, Tetanicus uh, urtice ini adalah jenis pelosak yang kita panggil kadang-kadang kita ada panggil dia sebagai spider mite eh, Spiderman sebab dia ada buat buat macam apa? Buat macam laba-laba tu lah kan. Ha, jalur-jalur laba-laba tu. Ini pun jenis jenis serangga virus eh. Next. Okey, ini jenis-jenis uh, serangga pengorek buah uh, ataupun kita panggil uh, nama itu nama saintifik dia lah Helicoverpa ataupun Spodoptera. Serangga ni dia akan mengorek dan juga memakan isi buah eh. Ha, so ini saya bagi contoh, saya senang bagi contoh cili lah sebab kebanyakannya di di kebun-kebun bandar kita, kita tanam cili kan. Sebab cili ni harga dia sekarang ni boleh tahan lah, boleh tahan juga kan. Ha, jadi Alhamdulillah lah harga dia mahal. So pada usahawan dia dapat untung lah kan. Ha, tapi kita di pertanian bandar ni, kita tanam dia ni, kita lebih pada untuk kita punya sara-sara diri kita lah kan. Ha, sebab kita Yelah nak guna nak masak nasi goreng kampung pun bukannya kita nak pakai sekilo kan. Ha, kita nak pakai hanya 5-6 biji saja. So kita tanam lah, tanam, tanam pokok cili. So tapi tak sempat kita nak habis cili, ha, binatang ni pula, ha, serangga ni pula yang dah makan, makan kita punya buah, eh? ha, buah cili. So kena perhatilah, ha, ni jenis-jenis hulat yang makan daun, eh daun tak, lah, makan buah cili. Okay next. Ah, ini adalah yang popular lah. Eh. Ini popular bagi-bagi tapi bagi mereka yang ada tanam pokok kari kan pokok kari uh, ni dekat saya punya laman lah eh laman saya saya ada tanam dua pokok kari so memang mula-mula memang kita boleh boleh seronok lah kan pokok kari ni tak ada uh, serangan kan tapi bila bila datang ni kumbang ni nama dia silana farinosa eh silana farinosa sedap nama ni uh, tuan-tuan perempuan tak ada anak lagi bolehlah bagi nama dia silana eh panggil silana silana nanti anak datang kumang-kumang ni pun datang sekali eh sebab you panggil dia dia eh, dan peringkat dia melosak adalah pada peringkat lava eh dan juga dewasa dia akan makan daun kari kalau tuan-tuan nampak tu serangga tu lava tu yang belah atas tu itu adalah kadang-kadang kita panggil dia kumbang kumbang najis lah atau kumbang tahi kan sebab dia, dia kumpulkan dia punya najis dia tu belah atas kan belah bawah tu adalah itu kepala dia eh Ni tuan-tuan memang kena perhatikan sebab dia dia akan merosakkan daun kari dengan sekejap saja eh. Sekejap saja. Okay next. <clears throat> ah ini seterusnya adalah kumbang kura-kura eh. Kumbang kura-kura ataupun ladybird. Ah yang jenis ini adalah ada kumbang kura-kura ni ada dua, ada satu jenis perosak, ada satu jenis sahabat ladang eh. Yang, yang baik tu kita panggil dia sahabat ladang. Tapi yang jenis ini adalah jenis Borosa eh, ha, iaitu Epilatna indica. Kalau tengok dia punya bahagian uh, sayap dia tu, ada jenis dot-dot yang jadi macam ni ataupun jenis hijau terus. Itu ha, uh, adalah jenis Borosa. Dan biasanya uh, Epilatna ni dia akan makan tanaman uh, sayur, uh, apa uh, sayur-sayur kita yang pada bahagian daun eh, pada bahagian daun seperti pokok labu, pokok timun, uh, pokok petola eh, uh, dia akan makan daun kan dia makan daun bila serangga ni dah makan daun daun pun dah tak ada so buah macam buah timun ke buah labu tidak dapat dihasilkan dengan baik eh? sebab pokok memerlukan uh, daun memerlukan uh, cahaya untuk membuat makanan uh, itu adalah basic lah kan uh, dan dia adalah uh, serangga ni dia akan bertelur pada bawah daun so kita kena perhatilah bawah daun tu kalau ada ada daun ada simptom daun pokok kita dah apa ada kerosakan so kita kena kontrol eh okey next ah seterusnya adalah kumbang daun eh kumbang daun aulocopora eh ini pun sama bila dia dah dah banyak kita kena kontrol lah eh kalau ada seekor dua ekor tu tuan-tuan perempuan tak payahlah beli racun kan ambil guna tangan picit saja eh picit ataupun Ah, baling dia kat uh, jauh-jauh lah. Uh, tapi kalau kita duduk kampung, jangan kita baling kat rumah jiran kita kan. Marah jiran kita. Jiran kita pun tanam betul dia pun baling pada jiran dia sebelah. Jadi, jadi apa serangga ni pun pening kepala. Uh, dia kata banyak tu sumber makanan dia kan. Uh, so, sebenarnya kalau di, di taman-taman kita picit saja serangga ni kita bunuh lah kan. Tak payah guna, tak payah guna racun ni eh, sebab seekor dua ekor je kan. Uh, So uh, tanaman yang selalu diserang oleh uh, ah, kumang daun ni adalah jenis labu, jenis terung, kan, jenis petola, uh, pokok timun, kan? uh, dia makan daun, daun, pokok, pokok tanaman kita. Eh? Dan biasanya uh, serangga ni, dia punya lava dia ada di dalam akar. Eh? Dan ada juga uh, lava ni dia merosakkan bahagian akar juga. Eh? Uh, itu yang bahaya dia. Manakala bahagian dewasa dia, dewasa dia akan makan daun dan dia akan mengikis pada bahagian hijau eh, ha, epidermis tu dan menyebabkan daun kita tidak sihat lah. Eh. Okay. seterusnya, ha, serangga apa apa lagi? Ada lagi tak serangga? Next. Ha, ada lagi. Ini adalah jenis uh, pengorek lengai eh, ataupun ulat pengorek lengai iaitu uh, nama dia Maluka eh Maluka testulalis eh testulalis uh, dan perosak pada tanaman kekacang eh jenis kekacang kacang panjang kacang apa lagi kacang botol dia tak makanlah eh dan, ataupun kacang apa tu kacang botol bukan kacang botol lah, kacang kacang apa yang kecil tu ha, nanti kamu tulislah kat saya tak ingat lah nama dia eh ha, dan dia biasanya dia akan bertelur pada bunga pokok kacang lah eh dan lava dia tu larva eh, dia bila dah menetas dia akan masuk dalam ke kacang dan dia akan makan makan isi pada bahagian dalam lah dan menyebabkan uh, apa uh, kacang tu menjadi gelap eh? apa, apa tempat yang dia masuk tu uh, menjadi uh, hitam lah kan eh? Ah, sebab dia dah makan bahagian bahagian dalam uh, kacang tu so, sangat bahaya lah eh? Okay next ah ini ini komen. Ha, ataupun biasa berlaku pada tanaman tanaman kobis kita eh tanaman kobis ha, tuan-tuan jangan tak percaya pula kan ha, sekarang ni kobis banyak ditanam di tan, ha, di tanah rendah kita boleh tanam dan dia boleh menghasilkan aa, menghasilkan buah lah kan ha, cumanya yang kita tak tahan ni sebab peringkat aa, eh, tanaman kobis ni peringkat awal aa, perosak lain yang akan serang kan peringkat berbunga lain pula kan ha, so banyak perosak pada pokok kobes eh. Ha, ini adalah salah satu perosak utama dia iaitu Plutella xylostella eh ataupun kupu-kupu intan lah kita panggil dia kan. Ha, sebab bentuk badan dia tu sama macam intan kan. Ha, dan dia, dia di peringkat lawa lah. Peringkat lawa dia akan makan daun eh. Okay next. Okay, itu kita dah kena serangga. Bila kita dah kena serangga, so kita tahu macam mana kita nak kawal serangga-serangga itu kan. Ha, kadang-kadang kita tersilap kan. Kita nak kawal serangga A tapi kita guna kaedah serangga B. Ha, so tak jadi. Eh? Ha, so kita ada beberapa perkara yang kita kena ambil ambil maklum lah. Yang pertama, uh, yang pertama next. Ah, ha, cara-cara kita buat pemantauan serangga, eh, populasi serangga. Eh. Tuan-tuan boleh beli dekat ni, dekat Shopee boleh, DIY pun ada jual iaitu perangkap kuning lekit eh. Iaitu yellow sticky trap eh. Okay, so kita gunakan uh, apa kita gunakan uh, yellow sticky trap ni uh, ada orang kata nak untuk kawal kan untuk kawal serangga sebenarnya kita nak mantau mantau uh, kan kita nak tahu serangga apa yang ada dekat dekat kita punya tanaman eh So biasanya pelekat kuning ni uh, yang terattract adalah jenis aphid, jenis lalat putih, eh, lalat buah. Eh. Bila kita tengok uh, di situ banyak lalat putih, uh, so di lah kita kena kawal dengan dengan uh, biopesticide ke ataupun dengan cara cara kaedah yang uh, boleh lah uh, kan. Saya nak sebut pun nanti orang kata sebab ini kan tanaman sehat kan, takkan nak guna racun kan. Kita guna biopesticide. Eh. Okay next. Okey, uh, yang kedua adalah kita dengan cara kita meletak feromon. Eh? Macam lalat buah tu, kan? kalau kita tanam cili, dalam cili kita ada dalam 10, bat 10 batas, 10 pokok, uh, kita boleh gunakan kaedah pelangkap feromon. Eh? Pelangkap feromon tu, uh, kita boleh belilah dia punya feromon tu dekat kedai petani yang pada jual. Boleh cakap dengan kedai tu nak beli ubat ubat lalat. Eh? Uh, dia orang panggil ubat lalat kan? Tapi sebenarnya nama dia Ah, methyl eugenol eh methyl eugenol eh ah. biasanya ah, jenis-jenis lalat vectorsera ni dia akan terperangkap eh itu gambar sebelah kiri eh, sebelah bawah tu adalah standard standard trap tapi sebelah kanan tu adalah jenis DIY eh iaitu jenis kita boleh buat sendiri guna botol eh botol air ni dengan pak botol air so kita akan buat tebuk buat lubang dan kita letakkan di tengah-tengah ni kita ambil satu dawai dan di dawai tu kita letak apa kapas kapas tu kita celup sedikit dengan uh, feromon ni lah metilogenol ni dan kita gantung eh? gantung di, di kawasan penanaman kita dan lalat buah akan teratrak eh? teratrak dan dia akan datang sebab apa ada feromon eh ada feromon betina dalam dalam botol kita tu dia akan dia akan masuk lah eh. Ha, ini cara DIY lah kita boleh buat sendiri. Ha, feromon ni pun tak mahal saya ingat dalam 5 ke 10 ringgit saja eh, harga dia. Okay next. Ataupun uh, kalau kita geli sangat, kita boleh beli kita boleh beli vacuum trap eh ataupun perangkap vacuum. Ha, benda ni ini pun dekat DIY pun ada, ada di Shopee pun ada. Kalau misalnya kita geli sangat dengan ulat tu, kita guna vacuum kan guna vacuum bila dah masuk dalam kita punya vacuum tu baru kita buang eh kita buang ke ataupun kita bunuh lah ha, ini cara-cara apa kita nak cegah lah eh kita nak nak buang perosak kita eh ha, ini pun jenis kumbang kan kumbang yang kecil eh ha, kumbang kecil boleh lah kalau kumbang gajah boleh tak kumbang gajah kumbang gajah tak boleh eh kumbang gajah dia besar sikit kan ha, so tak sesuai dengan vacuum ni eh ha, jenis lalat buas tadi ke kan uh, kita geli lah kita nak, nak picit guna tangan uh, tak berani takut dia gigit nah, padahal dia tak gigit pun sebab sangga tu kecil you all lagi besar kan daripada sangga tu takkan takut kan hmm, tapi ada jenis orang yang jenis macam tu uh, kita boleh gunakan vacuum trap eh Okay, next ataupun uh, itu adalah yang tadi tu tiga tiga tu adalah kawalan secara mekanikal eh mekanikal yang ini kita gunakan kawalan kultura eh kawalan kultura adalah yang pertama adalah kita buat uh, sanitation eh ataupun menjaga kebersihan eh menjaga kebersihan maksudnya kebun kita tu kena bersih lah eh kalau ada daun-daun gugur ah, ada rumput kan kita kena kita kena buang lah eh sebab rumput adalah tempat uh, uh, habitat untuk kumbang eh untuk kumbang so kalau rumput kita panjang sangat kita kena kena cantas lah eh. kena mesin eh. kena mesin nampak cantik lah kan uh, ataupun kita kena kita boleh gunakan bahan tanaman yang bebas daripada perosak uh, ataupun uh, tanaman yang rintang kepada perosak uh, dan juga uh, kita menuai pada peringkat kematangan yang sesuai lah eh. sebab apa kalau kita menuai pada peringkat yang dah terlebih matang buah apa cili tu dia dah mengeluarkan banyak kimia compound yang menyebabkan serangga ter, Uh, uh, dia datang eh, kepada tanaman kita. Eh. Itu cara kawalan kultura ataupun kita boleh guna apa uh, kita buat cantasan lah, cantasan pada bahagian tanaman yang telah dirosakkan. Okay, next. Ah uh, ini ataupun uh, kita boleh guna biopesticide lah. Eh. Biopesticide Uh, yang ini memang uh, common lah eh. Cumanya biopesticide ni dia kita sebenarnya setakat ni kita kita declare dia sebagai penghalau eh penghalau serangga ha, penghalau serangga itu ini menggunakan daun semambu lah eh biasanya digunakan untuk trip dan juga wifi. masuk penghalau tu bukannya dia mati eh dia tak datang tak datang dalam jangka masa seketika nanti dia akan <laughs> datang balik eh so kalau guna penggunaan biopesticide ni dia kena guna kerap lah eh ha, so macam mana cara nak buat biopesticide ni kita tunggu pada siri yang kedua nanti eh ha, siri kedua ni uh, dia akan jemput pakar yang lain lah eh, pakar yang lain ha, ni saya tak nak cerita lebih lanjut lah saya bagi tahu hint saja saya bagi sikit-sikit je ha, yang lebih dalam deeply tu nanti kita panggil lagi pakar eh. Ha, dia dah pakar dia lagi pakar kan eh. ha, nama dia okay next Ha, okay, ini adalah contoh-contoh uh, botanical pesticide eh. Ha, kita panggil ataupun biopesticide. Ah, yang telah dijalankan di Malaysia melalui penyelidikan eh. ada yang apa botanical ni dah dah diluluskan uh, dah dipatenkan ada yang masih di peringkat penyelidikan eh kalau kita lihat untuk target price macam protella, ada yang jenis Podoptera kan uh, flea aphid uh, tu semua ada semua dia ada AI lah bahan aktif dia bahan aktif dia ni adalah uh, di kalangan uh, pada pada tanaman-tanaman lah eh, pada tanaman ha, contohnya macam pokok semambu tadi kan eh, pokok pokok apa lagi pokok lantana ada yang guna pokok apa uh, ha, sistasia kan ha, banyaklah so referen dia pun rujukan dia tu pun itu adalah mereka yang menjalankan penyelidikan eh kalau di UPM tu kita sekarang ni yang popular tu lah uh, Prof Zulkifli Omar dan juga Dr. Nur Hayu Asif lah uh, dia buat biopestisat. Ha, dan juga uh, ada juga ketua jawatan lah, ketua jawatan JTP yang sekarang ni adalah Dr. Nurida Mazlan eh. Uh, you all pun boleh panggil dia lah nanti untuk dia terang lebih lanjut mengenai uh, macam mana nak buat penghalau uh, penghalau serangga eh. Okay next. Ataupun uh, kawalan seterusnya adalah kawalan biologi lah. Eh. Kawalan biologi ni maksudnya kita gunakan musuh semula jadi iaitu seperti parasitoid dan juga pemangsa untuk memakan uh, perosak yang ada di di ladang di ladang kebun bandar kita eh. Yang pertama parasitoid uh, boleh lihatlah di situ kan uh, tu gambar parasitoid dia sangat kecil. Yang kedua tu kumang kura-kura uh, yang saya katakan tadi dia jenis yang ini eh. Uh, yang jenis uh, rupa kumang kura-kura macam ni adalah jenis uh, sahabat ladang yang akan makan aphid lah, makan aphid yang ketiga adalah jenis kepinding eh. Jenis kepinding tu uh, ataupun kadang orang panggil bugs lah kan. Orang panggil bugs dia akan makan ulat eh. Kalau tuan-tuan nampak serangga ni jangan bunuh dia eh. Ha, ini kita punya sahabat eh. Kita punya sahabat. So kita kena kena kontrol dia. Okay next. Ha, oh, dia nak habis lah kan. Ha, so sebab saya punya live ni satu jam. Saya live lebih kurang 50 minit. Uh, Q&A 10 minit eh. Betul kan? Oh, dah 950. Okey, ini adalah uh, tuan-tuan uh, dan puan nak menyertai uh, pertanian bandar, dia ada borang. Eh? Ada borang iaitu dari Jabatan Pertanian lah. Eh? Jabatan Pertanian, dia ada peruntukan. Eh? Setiap daerah Jabatan Pertanian, dia ada peruntukan. Uh, peruntukan pertanian bandar, peruntukan pertanakan pelulut, peruntukan ternakan kan. Cuma kita kadang tahu tak tahu, nak ambil maklum tak ambil maklum je kan. Ha, so sebenarnya kita kena mohon. Ha, ada proposal dia kita boleh mohon dengan kita uh, mengisi borang lah. Ha, ada borang dia. Ha, apa-apa semua kena borang lah kan. Hmm, bukannya kita nak, nak masuk universiti je kena isi borang kan. Ha, nak dapatkan permohon apa, nak, nak rapatkan peruntukan pun kena isi borang Okay next. Next apa? Hasil habis kot. Ha, dah habis dah. Thank you. Terima kasih. So uh, ah, ni adalah gambar anak saya lah kan. Dia tolong saya harvest serai. Uh, serai ni senanglah kita nak ternak, nak ternak lah. Kita nak tanam dia kan. Kita nak tanam dia. So senang kita nak harvest dia kan. Uh, so dia menjadi uh, tanaman bandar lah kan. <laughs> Tanaman yang kita mudah untuk tanam. Jadi uh, itu saja uh, sebut sedikit mengenai mengenai uh, kawal sangga secara sehat walaupun uh, apa mm, benda tu biasa sebenarnya kan kita boleh buat kan cuma kadang-kadang kita tak yakin boleh buat ke tak boleh buat kan ah, so kita cuba dulu kita cuba kan dan sekiranya ada apa-apa permasalahan boleh hubungi saya lah eh, di email ataupun di telefon lah eh. Ah, kami sedia berkhidmat lah untuk untuk masyarakat ah, untuk kita mengetahui, mengetahui apakah permasalahan yang berlaku di tempat tuan-tuan macam semalam tu saya cerita kat tuan-tuan ada pak cik tu dia ada jumpa kelulut kan dekat pokok jadi dia tak tahu nak buat macam mana keluluh tu so kita pun pergilah ke, ke rumah dia kan kampung dia saya tengok memang ada kelulut tapi dia tak tahu macam mana nak buat ha, dekat pagar pokok kan pokok yang tumbang tu so kita ajar dia cara macam mana nak potong pokok tu untuk kita mendapatkan madu eh, dapatkan madu dapatkan uh, lebah lah untuk kita belah kan uh, lebah kelulut uh, so macam macam lah kita syawal lah mana yang dekat-dekat kan sebab saya duduk di Serdang Ha, kalau kalau ada masalah di Terengganu tu saya boleh pas kawan saya kat Terengganu lah kan. Ha, mereka juga adalah pakar-pakar yang berada di seluruh uh, Malaysia lah. Ha, kita boleh boleh boleh kita boleh berkongsi. Jadi uh, terima kasih kepada uh, semua di atas uh, mem- meminjamkan telinga tuan-tuan untuk mendengar serba sedikit mengenai serangga eh. So, uh, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syari di atas konsen yang sangat menarik tentang tadi dari perkongsian tersebut boleh saya katakan mengenali dan mengetahui cara-cara bagi melawan standar yang menyerang tanaman ini amat penting untuk memastikan tanaman sentiasa dalam keadaan baik dan sihat. Set ianya memerlukan kaedah dan langkah-langkah yang betul untuk memastikan tanaman bebas dari barang perosak dan penyakit. Hadir yang hadir. Pada hari ini amat beruntung kerana berbuah untuk mendapatkan perkongsian yang amat bermanfaat. Nampaknya banyak persoalan yang berada di ruang komen. Jadi Dr. Syari izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dari kesimpulan kami. Soalan pertama. Adakah lava kumbang kura-kura yang bukan jenis dot tidak mengganggu tanaman? Okey. Um, ah. dekat lawa Okey, pelajarannya ah, kumbang kura-kura ni uh, dewasa lah yang kan makan makan tanaman eh. Kalau lawa dia tu, lawa dia yang macam lava dia juga akan uh, dia tak akan makan tanaman eh dia tak yang jenis time blotter jadi kalau jadi dosa lava dia akan makan makan tanaman kita lah makan daun kalau yang jenis uh, lady yang baik tu mangsa tu lah jenis uh, sahabat adam tu dia akan makan makan perosak eh hmm. so maksudnya uh, lava perosak dia akan makan daun lah makan daun So yang jenis dot-dot tu, yang bukan dot-dot tu dia ada jenis perosak lah. Ha, so dia peringkat lava dan juga peringkat dua tu ganggu tanaman kita lah. Semuanya peringkat lava ni kita tak dapat nak pastikan eh. Sama ada dia tu uh, lava, apa kumbang-kumbang yang uh, kumbang-kumbang kumbang jenis uh, pemangsa ataupun jenis perosak eh. Cuma ha, kita boleh perhatikan je lah kalau nampak lava tu boleh makan daun maksudnya dia jenis perosak lah kan. Okey. Yang kedua, bagaimana nak beza kumah sutera dosat dengan yang sahabat dadang? Dengan yang sahabat dadang. Uh, ini kawan saya ni, dia pakar dia ni kan. Dia lagi pakar daripada saya ni kan. Uh, dia, dia lebih tahu daripada saya ni. Uh, saya pun tak tahu macam mana beza. Kan? Uh, macam mana kan eh, Encik Audi kan? Okey. Uh, dia beza dia pada dot tu lah eh. Pada dot. Uh, kalau saya kongsikan gambar tu. Tuan-tuan boleh type di situ. Uh, natural enemies of ladybird. Uh, you all nampak gambar dekat Google pun ada eh. Dekat Google. So dia beza dia uh, pada bintik-bintik yang ada pada pada sayap dia eh. Pada sayap dia. Uh, kita kena tengok. Ada sebab uh, kumang kulukul ni ada yang jenis hijau saja semua kan. Uh, maksudnya tak ada dot. Uh, itu adalah jenis jenis perosak lah eh ada juga yang berwarna warna merah merah jambu eh. merah jambu dan dot itu juga adalah jenis prosa lah eh. kalau jenis yang kurang yang jenis sahabat adam ni dia ada berwarna merah eh. dia punya apa, sayap dia lah kalau saya salah minta Encik Audi betulkan lah eh. sebab saya ni kan berwarna kan ha. so dia soalan soalan berwarna ni saya kurang sikit lah tapi memang itulah warna merah dan dot dia adalah jenis yang bersambung eh. ada dot dia saya nak lukis kat sini pun saya tak banyak lukis kan. Ha. So boleh tengok di Google uh, uh, perbezaan antara perbesar uh, ah, dan juga sabar dan jenis kurang kumbang kura-kura ataupun ladybird. Okay. Uh, ah, terakhir iaitu soalan ketiga. Mohon pencerahan, bidakah waktu yang paling sesat untuk merasa? Bila kelas uh, uh, okay. ni kita menggunakan uh, uh, nak masuk racun ke? Uh, mohon pencerahan bila kau waktu yang paling susah untuk melacun. Uh. Ah. Itulah nak tanya tu, racun tu racun jenis apa? Kan? Biopesticide ke ataupun racun kimia? Kan? Uh, sebab meracun ni ada, ada dua jenis lah. Kalau untuk topik kita pada hari ini adalah untuk tanaman sehat, kita guna biopesticide eh, untuk pengaturan kalau serangga tu seeloknya kita gunakan pada waktu serangga aktif eh bilakah waktu serangga aktif iaitu pada awal pagi dan juga pada waktu lewat petang kebanyakannya mereka yang gunakan biopesticide ni dia akan sembuh pada awal pagi eh pada awal pagi untuk dia mengelakkan serangga tu apa datanglah datang dekat tanaman kita ataupun uh, pada waktu petang. Cumanya untuk penggunaan biopesticide ni dia kena guna kerap lah. Eh biasanya mereka akan uh, selang sehari dia akan spray dia akan spray so macam mana nak buat racun biopesticide tu kita tunggu tunggu ke uh, siri yang kedua nanti ya so uh, sebab ada juga um, persoalan uh, ini kita masuk sedikit lah mengenai racun kimia eh. ada juga mereka menggunakan racun kimia pada waktu malam kan Persoalannya sesuaikah kita meracun pada waktu malam kan? walaupun memang ada serangga yang aktif pada waktu malam tapi ah, adakah kesesuaian kita meracun pada waktu malam eh sebenarnya kita ah, kebanyakannya patutnya kita kena racun pada waktu siang sajalah eh waktu siang waktu awal pagi ataupun pada lewat hmm, lewat petang dengan syarat uh, tidak hujan kawasan itu selepas uh, sebelum 2 jam eh kita kita meracun eh maksudnya kalau kita meracun pada pukul 8 pagi tiba-tiba pukul 9 pagi tu hujan kan ha, so kita kena ulang balik kita punya aktiviti meracun so maksudnya kita kena tinggalkan kawasan kita tu tanpa hujan selama 2 jam eh sebab apa ha, racun tu dia boleh tahan lah eh tapi racun pun banyak ada jenis sistemik ada jenis sentuh eh ada jenis Uh, apa uh, ha, separa kan apa ataupun bio pesticide ha. so persoalan racun ni dia kena buat sesi yang lain eh. Ha. so untuk soalan ini saya boleh jawab pada awal pagi ataupun pada lewat petang. Okey. Hmm. Terima kasih Dr. Syahdi kepada sudi meluangkan masuk untuk mengkongsi ilmu dan kenali dan kawan kami Dr. Syahdi. Diharap perlu-perlu mendapat banyak pengisian baru daripada kita daripada banyak penelitian baru daripada projek sebentar tadi. Padahal kalau penonton ingatkan untuk mengisi borak isi dia maklum balas sebab reading yang diberikan di ruang Selain itu, para hadir anda digalakkan untuk berkongsi dengan secara langsung tersebut dengan menekan butang setiap tersebut. Hadir lihat dengan berakhirnya sesi soal jawab masa berakhir dah berdinam sebelum kita sedari 6 penari dan kawan selalu secara siap datang diharapkan anak muda dan ibu-ibu yang telah dikeluarkan dalam ini dapat memberikan manfaat pada para pada semua penonton dan pesudah berminat ini dalam kehidupan saya. Suka saya ingatkan untuk anda menyertai Fadina yang Fadina Siri selanjutnya. Sebelum itu saya dan adik jantan kuasa ini ini ingin mencetuh dari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam Fadina ini. Saya akhiri dengan rangkap patut jumpa dalam penerbangan. Jumpa di mimpi di awal pagi. Selamat pulang dan Banyak umum bertemu lagi. Sekian, terima kasih.